Работал. Так, мы взяли Вестбридж. Так, еще одну шутку топну. Да, к вам едет фронтовик, я даже слышу. Сука. Эта хуйня едет. По Она уже хуярит. Да, на, на, на убежи. Он лучше под мост. Есть, а мы не это Земал был. Отлично, фронтовику напихали. А, вот тут можно. Слушай, там под мостом Но ну, есть отличная не... безопасная не точка, если вы под мост заберетесь. Блять, мне бы доползти не схватиться нахуй. Блять, блять, я пожалуй не Красиво выглядело. А, я могу, я жив еще, бать. Ихтиандр. Так а чему не переплей на другую сторону? Или нельзя так? Можно, только неудобно подниматься на черте. Это не русские уёбки. Не тони. Плыви, плыви, плыви, Вот там подход. Если... Андрюш, ложись, смотри. Вот там прям мост есть кусочек. Блять, нихуя. Что произошло? Почему? Ложись, Андрюх. Да мы уже побежали дальше. Нет, прям под мост. Слушай, ложись. Вот слушай меня. Вернись назад. Вернись назад. Вернись туда. Джон. Вот, вот здесь ложись. Ложись, вот туда не ползай, да. Я понял. Здесь там маленькая такая еще. Я побежал. Ничего себе. Две маршрутки. Две маршрутки классно, Андрюх. Хорош. Подожди, блядь, я... Андрей, мне паника. Тихо, да не рите, Чего орёт? Андрей, я такое дерьмо просто сейчас видел. Так, хорошо. ну, просто мне показалось, что меня все может, не убавил. На, нахуй. я устану, блядь. Но все равно чуть сильно тише. Да. Мать твою. Слушай, прям на респауне давит, а? Все. Ай, ай, ай, ай. Блять, фронтовик. Чушь а- хуево так не Как вас На тебя едет клуб, осторожно. Да, вижу. Че, он провал, что ли? Ну, фронтовик был, я его зарезал. А -а -а. Конечно, и поле не может зайти опять, блядь. Ну, блядь, только достать... Вот, сука! Я, я дошел до снайпы. Танка, О, еще чувака стрелил. Отлично. <laughs> Тут маршрутка ну, приехала. Сука, блядь. Вот сука. Calm down. Calm your tits. Уходите, уходите оттуда, уходите, блядь. Лучше ляг. Должен <laughs> остановить, но... Ща он получит, блядь, ревенж, сука. Пожалуйста, он еще взорвал всем. Сука тупая, блядь. Осторожно, бип-бип, бип-бип, бип-бип. Не напивай, я вообще закончится. Ты только заканчиваешь петь, сразу же прилетает. Как там немецкий этот э, поется песня, которую они поют, блин, надо выучить. Река, которая? А, я хуй знает. А мы тут не взорвемся? Четко Какая сучара была драйвером, блядь. О, Калюн где-то недалеко. Ай, блядь. Ей. Просто мы тут такие залетаем сейчас. Вот, смотри, опа. Хорош. Прям залетаем, прям такие бойцы, блядь. О, ты смотри. Давай, давай, Морда, ты видел? Там обходит а, а сзади слева. Вижу. Нет. А? Сзади. Кого-то не тобой будет. Ой, ой, ой, блядь. Блядь, два раза не попал. Сука. Ну даешь. Да. <laughs> Ох, -мо, зарезались. Хотят хорошо. <laughs> Я лег без патрона, у меня кончились патроны, я побежал его резать, понимаешь? И потом лег, и меня застрелили без патрона. Долбоёб, ну, блядь. Давай возьмем второй. <laughs> Ты не бежал. По голове век. Да. Слева есть Коля лево где, блядь? здесь слева на левом бункере где-то, пацан, слева. Да, там слева, слева, слева, лево бункер, пацан бегал. где Равниц. Да, вот там, Олег. Ну там еще и справа стреляют. Отлично, весь убил. Убил? Да. Тебе надо Нет, это будет все Отлично. Отличная работа. Давайте, пацаны, мы тут с Олегом легли и щелкаем. Ребята. А, Олег слева еще бежит. Готов. Где сам? Бежу. <laughs> Отличный выстрел. Да, э, с пушки, с пушки, с пушки этот хуй. Наши по нас не спустил. А он потыкнул в глаза. Он сейчас, скорее всего, вылезет, как только заедет. Хорош! <laughs> Блять, четко задавил его. Красавец, я скрин сделал. Спасибо, выручил. Слева. Далеко слева? Какого хера? Не будут вынести этот штук. Объясни наш танк. Что он делает? Не знаю. Что он делает? Действительно не будет. Глубоко в тылу. Маршрутка. Так, танкист выбежал. ДГ. Ух ты, мой, тут танк прям, блядь. Коля, прям танк тут стоит, блядь. Хрена, а Скай, у тебя Визгард просит патрон. Дай патрон ему, он просит уже тебя долго. Дай ему патрон. Пускай он в автопулемет возьмет в руки, нахуй. Я не могу дать патрон. Вот. Стоит пистолетом, блядь, и просит патрон. Охуенно, блядь. Ничего не говорю, блядь. Все это не шутка. правда, выпустим. Так, э, Сигурд там, там, навалял. Там, там, там, Я Контакты левый. Блять, мы одновременно, да, в него стреляли? Да, похоже. Как, как он выжил? JT Enter the Battlefield. Ой, Коль, там кто-то есть. Толка... Что? Что это за лаг был, блядь? Охуенно. Я прячусь за этим, за... Иду на дерево. Прячусь за деревом. Дерево пропадает, я сквозь дерево прохожу, мне слезает пулеметчик. Охуенно просто. бедра. Оля, вот это бесполезно, я от бедра умею стрелять. Что за человек? Хорошо. Ты, я не понял, тебя Я услышал, как кого-то режут, понял, что идет Олег рядом, да. но не успел тебя убить. Блять, у нас в команде кто играет вообще? Ну, только Люсиус более-менее, а все остальные хер знает, кто такие, блядь. Люсиус. Лукас. Блять, ебать, это не Дима вы? Это был не Дима. Но Дима пытается меня насадить. Я не знаю где. Сейчас мне прилетит граната. Здравствуйте, я ранил кого-то. Привет. Ай, блядь, <laughs> сука, Просто... не успел уйти. Хорош. Охуенно. Здорово. Ну ты что, патрон закончили, Чего? Блять, я перезаряжаюсь, ёб твою мать, как я долго перезаряжаюсь, пиздец! Пиздец, блядь! Ебать, это долго перезаряжается этот, э, как его, Гивер или как он? А, ну да, 43 еще, да, 41 вообще кошмар. Пиздец, полгода, ебать, просто полгода. И штыка на нем нету, я всякой хуетой занимаюсь. А, это ты его подрезал? Да, я заходил точек сразу же. Ебать. Вот это они, конечно, всосали, блядь.